Yo, what's up mga katrops? So yun, magandang ganda hapon sa inyo no? at uh, magandang gabi dyan sa Pilipinas. Okay, thank you mga <laughs> So yun, so tuturuan ko ngayon kung paano mag uh, ano yung macho danza. Yeah, yung mga step ng macho danza. So tuturo ko sa inyo no, ngayon. So yung mga basic lang daw, mga nalalaman ko no. Disclaimer no, hindi talaga ako dancer. Kasi mga natututunan ko lang mga katap. So yun! Maraming maraming salamat sa inyo. And mega mega shoutout dyan sa aking mga new subscriber. No? Maraming maraming salamat sa inyo dyan. Para pa naman dyan. so, <laughs> meron malapit ba? Oh, or ba yung ano ko? Headdress ko malapit ba? <laughs> so, ayan. So, tara, sana natin. Yo! So, start na tayo ng mga tops. so, yun. So, yung tuturo sa inyo yun yung basic na mga matcha dance. Ano yung mga step yung matcha dance na to? So, yun. Sa so, mga manonood dyan, no? Disclaimer, hindi ako dancer, no? Yung mga ituturo ko yung mga nalalaman ko. Yung mga ganun ganun na. Yeah. <laughs> so, yun. Uh, andun yung tropa ko. So, mayroon ako dito isang audience ng tropa ko. Na mega shoutout sa'yo, Mark, uh, Mark, <laughs> so si Mark, so yan, tropa natin yan. So hindi na natin siya may papakita kasi medyo may mayayain sa camera. So yun, mega mega shoutout sa'yo. So yun, umpisa na natin. <laughs> so, siya na Pero six pack naman yan eh. Medyo malit, lumit na yan kasi nagda-diet ako. So, <laughs> so yun. So, unang step natin, yung gagawin-gawin tayo. Yan. Siyempre, alam mo yung mga matcha dancer, gumagawin yun eh. Yan. Tapos, siyempre tatay tayo. Sensya <laughs> tayo kasi yung stage ko, no? mga traps, uh, ah, medyo ano to, medyo hindi matibay kasi mesa na. So, gagawin tayo. So dapat naka-boxer ako, no? Pero huwag na. So gaganon-ganon muna. Ayan. So mamaya lapatan na natin ang music. Ayan. Tapos lulot-lulot siyempre. Lumulot pa yan, gumaganon-ganon. Medyo <laughs> hindi na. so <laughs> gaganon. One, two. Siyempre lulot. Tapos wawa. Ayan. Gaganon-ganon. Ayan. <laughs> So yun, mga traps, so yun, ah, uh, yung mga nalalaman ko naman. So yun, eh, ano natin, basic na natin para tuloy-tuloy. So pag upo, gaganon. Tapos gaganon, ganon. Ah, mataat yung puwet. <laughs> Tapos tatayo. Tapos gaganon, ganon. Yan. So, yun no, thank you sa mga nanood. Ah, maraming maraming salamat sa inyo, no? so, <laughs> bye-bye.